Kaixo begira, e, amaia naiz, e, nator eh, donostiko ika antzerki taldetik, e, da kompainia bat hogeita hamar urte dituena eta normalean antzerki obrak e, bideratzen ditu beste ikuskizun, ba, gala eta kolaborazio batzuen artean. E, momentu honetan, e, udazkenera begira, daukagu kuadernoa zuri deitzen den e, antzeslan berria e, eskuartean, artean, Eta antzeslan honekin egitean nahi duguna da, e, izan beharrean e, egun bat jarri eta hori komunikatu eta jendea ea etortzen den ikusi, e, nolabaiteko prozesu ireki bat e, osatu e, antzeslan honekin. Orduan, zer esan nahi du prozesu ireki honek? E, egin duguna da, sorkuntza jardunaldi batzuk osatu, E, Hernanin izango dira eta sorkuntza Jardunaldi horietan nahi duguna eginda da e, antzerki obra hau, alik eta e, publiko bati zabaldu hau da. Prozesu ireki bat izango da eta martxotik azarora bitartean, estreinatu bitartean, jendeak, komunitate horretan parte hartzen duen ikuslego horrek izango du aukera prozesu ireki hortan parte hartzeko. Orduan, e, hasiko gara hasiko gara e, testu testuen eraikiera bat, nola egiten den adibidez, hau da, e, gidoia idatzeta dago, e, arantxa iturbe eta agurtzan egin txaurragak idatzeta e, dagoen gidoia, e, nola ikasten duten adibidez e, aktorek, e, nola e, barneratzen duten, zein beroketa klase egiten dituzten, e, ba, gero benetan e, antzerki obrak e, irakutziko duen horretara eh, heltzeko, ez ezta? Hori izango den moduan e, lehenengo pausue, egongo da beste e, emanaldi bat, beste jardunaldi bat, non e, ba ikusiko den e, zein estenografia e, sartzen den, e, estenografia moan, ba argiak, e, atretzoa, horiek danak nola baloratzen diren. Prozesu guzti horretan e, ikusleak alko du parte hartu, hau da, e, esan aldu, ah, ba, zergatik ez duzu egiten hau edo zergatik bestea, ez? Eta horretarako sortuko da komunitate hori eta komunitate horrek emango du aukera, ba, nolabait, e, guk ere e, publikoak esaten digun hori, ez? publikoaren lagintxo bat izango da, baina bentsat jasotzeko eta alde neurrian antzerki obra esterminatu aurretik nola prozesua martxan dagoen eta irekita dagoen zerbait den, ba, hortan e, txertatzeko, ez? Orduan, bueno, orain e, gabiltzana da e, komunitate hori e, osatzen eta gure asmo izango da antzerki honekin, ba nola baiteko e, esperimentazio hori irekitzea eta e, gure helburua da e, bueno, publiko horrekin nola baiteko konexio bat e, lortzea, ez da? E, komunitate offline hori e, lortuta. E, offline esaten dut ze gero ja e, oso aparte, e, orain e, aipatu dudanetik e, oso aparte hartuta minutu bat bakarrek. Bueno, <laughs> borduan ez dut esango esan behar nuen. <laughs> vale ez, e, orain, orain arte guk ez dugu horrelako SR egin ez, konpainian izan da askoz gehiago, ba, antzerki bat e, e barrura begira e, antolatu, baina e, iruditzen zaigu momentu honetan bai dela egokia edo interesgarria jasotea benetan publikoak zer duen esateko e, eta nahi duguna hori da ez, e, nolabaiteko konexio hori e, lortu, e, ba, apur bat ikusten dugulako e, zuk parte hartzen baduzu proiektu baten beste era batera bizi duzulako bizi duzula, ezta ez dela e, oso urruneko zerbait eta antzerki dago eta joango naiz edo ez, ez? Beti gabiltza e, ikusten e, antzerkira ez dela jenderi joaten, ez dela jende asko joaten edo behar beste ez dela joaten da. Nolabaiteko konexio hori aurkitu nahi dugu ba, publiko batekin, ba, bere sentitu desan e, proiektua, da. Gainera ez dut esan, baina e, ama alaben arteko harreman batean oinarritzen da e, historia, orduan e, amak ze izan duen alaba batengan eta bestearengan, ez? Eta bueno, horren e, inguruan da eta zentzu hortan guztiok behar bada ez gara ama edo aita, baina alaba edo seme bagara, ez? Orduan e, zentzu hortan guztiok daukagu zerbait esateko edo gaiaren gertutasun hori ere e, aipatzeko edo ekarpenak egiteko eta ba, horrekin gabiltza orain, eh? nola funtzionatzen duen eta e, aktoreak dira e, eh, Itziarrituño eta Nagore Aranburu, loreak laneko e, bi protagonistak eta gero dago hirugarren bat amaren egiten duena, eh Mirenko Genola.